Hello everyone. I, architect Deepali Hajiv, Assistant Professor, Department of Architecture, Marathwada Institute of Technology, Aurangabad, will take you all through my video how to create a web page using WordPress in a local vernacular language that is Marathi. मित्रांनो आता आज मी आपल्याला सर्वांना वर्ड प्रेस यूज करून आपण आपली वेबसाईट कशी सोपे पद्धतीने बनवू शकतो हे आज शिकवणार आहे मित्रांनो वर्डप्रेस हे एक ओपन रिसोर्स आहे जे आपल्याला फ्रीमध्ये उपलब्ध आहे चला मग बघूया वेबसाईट निर्मितीची सोपी प्रक्रिया सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या वेब मध्ये जाऊन वर्ड प्रेस डॉट कॉम हे यू आर एल टाईप करायचं आहे असे करून आपण वेब प्रेसच्या जागतिक समूहामध्ये सामील झालेलो आहोत या पुढील म्हणजे आता आपण गेट स्टार्टेड वर क्लिक करूया वेबसाईट निर्माण करिता करण्याकरिता इथे पाच टप्पे दिलेले आहे स्क्रीनवर दाखवलेल्या पर्यायांमधून आपण स्टार्ट विथ न्यू ची निवड करणार आहोत दुसरा टप्पा म्हणजे थीम सिलेक्ट करणे म्हणजेच आपली वेबसाईट कशी दिसणार आहे हे आता आपल्याला इथेच डिसाईड करायचं आहे थीम म्हणजे संकल्पना इथे बऱ्याच थीम दिसत आहे यातून आपण फ्री असलेली एक थीम सिलेक्ट करणार आहोत आपल्याला हे लक्षात ठेवायचे आहे की सर्व पर्याय हे फ्री मधूनच निवडायचे आहे तर मी आता इथून ही ट्वेंटी म्हणून एक थीम सिलेक्ट करत आहे चला तर आता आपली थीम सिलेक्ट करून झालेली आहे याच्या पुढची अति महत्वाचा टप्पा म्हणजे आपला डोमेन नेम ठरवायचे इथे आपण आपला एक डोमेन नेम ठरवणार आहोत आपला डोमेन नेम ठरवल्यानंतर वर्ड प्रेस आपल्याला या डोमेनला मॅच होणारे नाव सजेस्ट करते आपल्याला फ्री मध्ये असलेले नाव सिलेक्ट करायचे आहे हे नाव सिलेक्ट केल्यानंतर आपली चौथी टप्पा म्हणजे आपला आपल्याला फ्री मध्ये उपलब्ध असलेला एक प्लान सिलेक्ट करणे मी आता इथे या फ्री प्लॅनला सिलेक्ट केलं आहे हे प्लान सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला इथे आपलं एक अकाउंट ईमेल ऍड्रेस आपल्याला इथे एंटर करायचा आहे जसं की मी आत्ता इथे आपला ईमेल ऍड्रेस टाकत आहे त्याच्यानंतर आपला पासवर्ड इथे एंटर करायचा आहे पासवर्ड एंटर केल्यानंतर आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे तर आता आपली वेबसाईट तयार झालेली आहे अभिनंदन आपण आपली वेबसाईट क्रिएट केल्यानंतर आपल्या ईमेल मध्ये जाऊन त्याचं कन्फर्मेशन करायचं आहे इथे आपल्याला आपल्या ईमेल ॲड्रेसमध्ये वर्ड प्रेस करून ॲक्टिवेट वेबसाईट म्हणून एक आपल्याला मेल आलेला आहे त्याच्यावर जाऊन आपण आता कन्फर्म नाव करणार आहोत हे कन्फर्मेशन दिल्यानंतर आपली वेबसाईट आता तयार झालेली आहे चला तर मग आता आपण आपली वेबसाईट बघूया व्ह्यू माय साईट केल्यानंतर आपल्याला आपल्या वेबसाईटचं जी थीम आपण ठरवली आहे त्या हिशोबाने आपल्याला संपूर्ण पेज आपल्याला दिसत आहे इथे आपल्याला काही ऑप्शन्स दिलेले आहे जे home about contact and blog आहे हे आपल्या वेबसाईटमध्ये डिफॉल्ट तयार झालेले वेब पेज झालेले पेजेस आहे तसंच आपल्याला खाली उजव्या बाजूला खालच्या बाजूला कस्टमाइज एडिट अँड स्टेट्स म्हणून दिलेलं आहे इथे जाऊन आपण आपल्या वेबसाईटला कस्टमाइज करू शकतो म्हणजे आता आपल्याला आपल्या वेबसाईटमध्ये जे पण काही बदल घडवण्याचे आहे ते बदल आपण या पेजवरती जाऊन घडवू शकतो तर सर्वात पहिले आपण याच्यामध्ये जाऊन आपली साईट टायटल म्हणजे आपली साईट आयडेंटिटी हे आपण याच्यामध्ये जाऊन आपण चेंज करणार आहोत आपल्याला आपल्या साईट करता जे काही नाव ठरवायचं आहे ते नाव आपण इथे देणार आहोत इथे मी माझं नाव माझ्या वेब पेजला देत आहे आपलं नाव सिलेक्ट केल्यानंतर इथे आपल्याला जे पण काही आपली टॅग लाईन टाकायची आहे ती टॅग लाईन आपण इथे टाकू शकतो यानंतर जर का आपल्याला इथे काही पिक्चर टाकायचं असेल जसं काही आपल्याला आपला स्वतःचं पिक्चर वगैरे काहीही आपल्याला टाकायचं असेल ते आपल्याला इथे आपली पिक्चर अपलोड करता येते मित्रांनो आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की आपण इथे जे काही इन्फॉर्मेशन टाकलेली आहे ती आपल्या वेबसाईटवर तोपर्यंत अपलोड होणार नाही जोपर्यंत आपण इथे सेव्ह अँड पब्लिश म्हणत नाही तर आपल्याला आपली इन्फॉर्मेशन टाकल्यानंतर इथे सेव्ह अँड पब्लिश करायचं आहे सेव्ह अँड पब्लिश केल्यानंतर आपण बॅकमध्ये जाऊन आपली वेबसाईट आपण चेक करू शकतो त्याच्यानंतर आपल्याला इथे आपण माय वरती जाऊन आपली वेबसाईट जी आहे ते आपण बघू शकतो त्याच्यानंतर हे साईट पेजेस आपल्याला इथे दिलेले आहे जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की वर्ड प्रेस आपल्याला काही डिफॉल्ट पेजेस याच्यामध्ये क्रिएट करतं आपल्याला जर याच्यामध्ये काहीही दुसरा पेज एंटर करायचा आहे तर आपण याच्यामध्ये एक नवीन पेज ऍड करू शकतो चला आपण वेब पेज ऍड करून बघूया आपण याच्यामध्ये रिसर्च एरिया असा एक पेज ऍड करून बघूया याच्यामध्ये आपण जो पण कुठला नवीन पेज ऍड करणार आहोत त्याला आपल्याला एक टायटल देणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर इथे आपण बॉडीमध्ये लिहिणार आहोत की हा आपला पेज कसल्याबद्दल आहे तर आपण याच्यामध्ये आपलं रिसर्च इंटरेस्ट अँड वर्क्स आपण इथे टाकू research area interest and publication works आपण इथे टाकू शकतो हे झाल्यानंतर आपल्याला याला पब्लिश करायचं आहे म्हणजे आपल्याला याला प्रकाशित करायचं आहे तर मित्रांनो आता हा आपला एक नवीन पेज याच्यामध्ये ऍड झालेला आहे त्याच नंतर आता आपण पुन्हा एकदा माय वर जाऊया त्याच्यानंतर आपला दुसरा पेज आहे तो आहे ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग मध्ये जाऊन आपण इथे आपल्या विषयाबद्दल आपण इथे काहीही माहिती देऊ शकतो जसं की आपल्याला इथे आपल्या विषयाबद्दल माहिती द्यायची आहे लँडस्केप डिझाईन म्हणून हे मी असं इथे टाईप केलेलं आहे यामध्ये जाऊन आपण आपल्या विषयाबद्दलचा कुठलाही व्हिडिओ इथे अपलोड करू शकतो या व्हिडिओची लिंक आपण इथे घेऊन आपण या ब्लॉगवाल्या जागेवर आपण याला टाकू शकतो त्याने करून आपला जो व्हिडिओ आपण सिलेक्ट केलेला आहे तो व्हिडिओ आपल्या वरती अपलोड होऊन जातो त्याच्यानंतर आपल्याला पब्लिश म्हणजेच याला प्रकाशित करायचं विसरायचं नाही आहे तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ सुद्धा आता याच्यावर अपलोड झालेला आहे त्यानंतर नेक्स्ट आहे आपल्याला याच्यामध्ये काहीही आपण याला कस्टमाइज जसं मी सुरुवातीला सांगितलं आपण याला कस्टमाइज करू शकतो कस्टमाइज करण्याकरता आपण साईट आयडेंटिटी केलेली आहे त्याच्यानंतर आपण कलर अँड बॅकग्राऊंड आपल्याला आपल्या वेब जो काही कलर द्यायचा आहे तो कलर आपण याच्यामध्ये बदल आणू शकतो तर आता सध्या मी याचा कलर बदलला आहे आणि त्यानंतर मी याला प्रकाशित करणार आहे तर आता आपल्या वेबसाईटमध्ये कलरही चेंज झालेला आहे पुन्हा आता याच्यामध्ये आपण फॉन्ट म्हणजे आपण जे पण काही याच्यामध्ये टेक्स्ट किंवा आपण लिहिणार आहोत तो टेक्स्ट आपल्याला कुठल्या पद्धतीमध्ये कुठल्या फॉन्टमध्ये पाहिजे आहे तो फॉन्ट आपल्याला इथून चेंज करता येतं फॉन्ट त्याचनंतर नंतर इथे हेड मीडिया म्हणून आहे म्हणजे आपण जी इमेज आपल्या वेबसाईटमध्ये आलेली आहे जी आपण थीम म्हणून सिलेक्ट केली होती जर का आपल्याला ही इमेज आपल्याला चेंज करावी वाटत असेल तर आपण ती इमेज सुद्धा इथून चेंज करू शकतो तर मी हे आपल्याला चेंज करून दाखवत आहे की ही आपण इमेज कशी काय चेंज करू शकतो तर मित्रांनो बघितलं तुम्ही आपली ही इमेज इथली जी हेडरची इमेज आहे ती चेंज झालेली आहे त्याचबरोबर आपण इथे विजेट्स विजेट्स म्हणजे म्हणजे काही स्पेशल ऍप्लिकेशन्स जे आपण याच्यामध्ये ऍड करू शकतो आपल्याला इथे डिफॉल्ट मध्ये हे काही विजेट्स दिसत आहेत ज्यामध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेल्या आहे त्या इन्फॉर्मेशन आपल्याला इथे सर्व दिसत आहे हे विजेट्स आपण ऍड करू शकतो जसं की याच्यामध्ये आपल्याला जर का आपला कॉन्टॅक्ट द्यायचा असेल तर तो कॉन्टॅक्ट किंवा कॅलेंडर आपण इथे दाखवू शकतो सेम म्हणजे कॅलेंडर जो आहे तो आता याच्यानंतर आपल्या वेबसाईटवरती दिसायला लागणार आहे सेव्ह अँड पब्लिश म्हणजे आपण याला इथे प्रकाशित केलं आहे याचप्रमाणे आपण आपली वेबसाईटला पूर्णपणे चेंज करू शकतो जे पण काही आपण थीम ठरवायची आहे आपल्याला याच्यामध्ये ब्लॉग्स ॲड करायचे आहे किंवा आपल्याला याच्यात काही मीडिया टाकायचा आहे काही व्हिडिओ टाकायचे आहे ते व्हिडिओ आपण याच्यात टाकू शकता याचबरोबर इथे उजव्या बाजूला जे वरती एक आयकॉन दिलेला आहे update your profile and personal setting मध्ये जाऊन आपल्याला आपलं नाव एंटर करायचं आहे आपलं अण्णाव इथे टाकायचं आहे आणखीन त्याच्यानंतर आपल्याला आपली प्रोफाईलला सेव्ह करायचं आहे तर याच पद्धतीने आपली आपली वेबसाईट तयार झालेली आहे आपण एकदा आपल्या साईटचा प्रिव्ह्यू बघू शकतो याला बघण्याकरता आपल्याला इथे काही ऑप्शन्स आहे याला आपण डेस्कटॉप फॉर्म फॉर्ममध्ये टॅबलेटमध्ये किंवा फोनच्या याच्यामध्ये सुद्धा आपण त्याला बघू शकतो म्हणजे आपल्याला स्क्रीनवर आपली वेबसाईट किती मोठी दिसणार आहे हे आपल्याला या आयकॉन्सकडनं आपल्याला चेंज करता येतं धन्यवाद मित्रांनो ही आपली तर आपण या सोप्या पद्धतीने आपली वेबसाईट क्रिएट करू शकतो धन्यवाद